Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús HN Big Gamer. Como podrás darte cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya sabes que siempre comienzo con una parte rápida y después con una parte lenta. Así que comencemos.